estamos a caminho do Porto, vamos ao Porto Canal uh, apresentar o novo livro Marketing Digital 360, na rubrica Redes Sociais, onde participo regularmente, onde vamos apresentar publicamente o livro, explicar quais são as vantagens e o benefício do novo livro Marketing Digital 360.